Hola, estos hay Carly, el show más visitado por internet. Ahora veremos a un panda comiendo un dulce. Un panda, un dulce. Mmm, qué rico dulce. Qué rico dulce. Rico dulce. Rico dulce. Muy bien. Ahora vamos a ver a, a, un, ¿Qué responde Barack ¿Qué responde Baracoa? Baracoa, ¿estás ahí? Claro que sí, ahí estoy. Ahora... Ahora estoy con mi sobrina, Jacqueline. Un fuerte aplauso para mi sobrina Jacqueline. Esa soy yo. Y otra, y con mi otra sobrina, Jacqueline. Estoy muy felicitada con, con mi sobrino. Los felicito por celebrarme este día. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. Ahora vamos a un comercial de yo y Jacqueline. Y... Y... Y de qué? <laughs> ¿De la nariz? ¿Qué pasa? Estás ¿De ¿Qué? Hola. la foto. Mm. No, que no, porque vas a tomar la computadora. Déjame salir. Ok, estoy primero. Para yo. Yo sigo, quítate. nada haces aquí. Pero haz algo. Más así. uy, uy uy, uy các bạn đã có là Jessica Hello <laughs> Yo digo. Yo digo. ¡Hola! ¡Hola! Soy más bonita que ella. pero yo soy, yo, yo, yo no soy tan gorda. tan así. Está gorda. Hazte para allá, tú sí. Ah, no, yo soy aquí. Ah, yo no sé. ¿Qué festas, Sí, Festas ¿Qué? fotos para ti nomás. Ahorita para mí. ¡Ay! Ah, mira, mira, no, la que lengua no la saqué, eso es eh, asco. ponemos videos de... Ay, güey. Ponemos videos de Barbies. Mira, mira. Uh, estamos en el agua. Ah. vamos a poner, vamos a poner un video. De, de